ik Ja, het is Ah, dan moeten we erin. Doe maar goed Ja, ik het şey hatırlıyor musun? Apollo'nun annesi işte gelmiyor. Lan alıp köyü. Lan da benim babama nasıl küfür eder? Böyle. Benim, baba, benim babam yok mu? Benim babam yok mu? <laughs> ben de babamı çağırırım. Benim babam yok mu? De. Ama yani şuna bak ama tipsiz. Tipsiz. Tamam mı? Açık. Publik açık. Was? üstüne ekle güzel olur. Ekmeğin içine o şey yansın öyle. Şokas diye böyle bir şey çıkıyor ya. Çılsız. Çatı <laughs> şey, içine böyle çılsız diye bir ses çıkıyor. Çılsız. Senin çevirinde yine çılsız. Bu sesi çok seviyorum ben. Dostum bu şöyle sesi çok seviyorum. Naruto basıncı. Ha, canım cehennemi dostum. Aslan sen. Ana, ah, musun? Apo böyle garsonluk yapıyordu bizim Efe ile parkta bizde. Sonra kızlar gelmiş demek sen var mı lan? Alıyor. Çocuk, çocuk getiriyor, çocuk getiriyor. Mal, dans etmek isterken şılap diye bir kaynıyor. İple böyle kaçıyor bizim önümüze bir düşüyor. <laughs> Lan anlamaz adamı çektiğimi. Lan senin adını sıkıyorsun. Tata. Senin kafana sıkıyorsun. Öğrenden kızdı. Kaçtı babayla. Babası o. Babayla geldi. Ne o? Kaç, kaç, oh boy. Top top hareketler. Adam sütye girmiş. Bizim o West Brom'da yeni şey açıldı lan. Erotik shop. Er, adama tanga yapmışlar adamı. Şöyle tak. Sonra böyle çizgili. Böyle oda gireyim. Cebişini benim şey olmuş. Çaylı çaylı. Cebişini. pedofiller var ya pedofil. Wollen Sie sich hinsetzen? Gerne, gerne. Voilà, on a le petit Gülüyor valla. Göz kalı. Bir adam var ne yapıyor biliyor musun? Her insan önüne göre Adam böyle yapıyor. Ha ha ha. Bunu atamam isterim. Dur stop yap, stop. Dur stop, lan. Abi böyle atmak istemiyorum. alçalım mı? Bunu boyarız. Boyarız. Bizim okulda böyle deli yorumlar yapıyoruz abi öyle. Sonra şöyle de olmam lazım. Ben hiç yapamıyorum bunu. şöyle de olmam lazım. <laughs> İşte olmam lazım. короче, что and this man was here coming, Half hour today, and I ring is our way. Yeah. And the man was up, now I think I was an hour there. Yeah. Yeah, baby. Yeah, go on, go on. Off shooting. Yeah, I don't take. Show face at Next month. Ich muss ich sagen.